Els escoltes i les guies volem deixar el món millor de com l'hem trobat, però què podem fer avui en dia per aconseguir-ho? A Minyons Escoltes i Guies de Catalunya ens hem fet aquesta pregunta i la resposta ha estat un pla estratègic que hem elaborat conjuntament els agrupaments, les demarcacions i els sectors i els equips generals de l'entitat ens hem marcat tres grans objectius. Identitat, escolta i guia. Volem repensar què és allò que ens faci escoltes i guies avui en dia. I per aconseguir-ho, treballarem a fons la llei i la promesa i altres elements del nostre mètode educatiu. Aprofundirem en l'espiritualitat des de diferents aproximacions i realitats. Fomentarem uns campaments d'escoltes respectuosos amb l'entorn i en ple sentit pedagògic. I potenciarem la formació dels CAPs i responsables associatius de l'entitat. Participació. Volem millorar la participació com a eina educativa i organitzativa i per aconseguir-ho elaborarem una proposta de participació dels infants i joves en l'entitat. Millorarem el nostre model de governança i de presa de decisions. Treballarem la representativitat i la confiança entre els membres de l'entitat i contribuirem activament a construir una nova associació única d'escoltisme i guiatge català. Impacte social. Volem augmentar l'impacte social de l'escoltisme i el viatge, i això ho farem educant infants i joves perquè siguin agents transformadors de la societat i siguin conscients de la seva incidència a l'entorn, consolidant les relacions amb les entitats i institucions que ens cedeixen els locals, construint comunitat, tot treballant en xarxa, esdevenint més oberts i inclusius, treballant perquè l'escoltisme tingui un major reconeixement com a patrimoni social dels nostres pobles i promovent un marc legal i institucional que ens ajudi a fer la nostra tasca. I tot això com ho treballarem? Doncs de manera transversal a tota l'associació. Als agrupaments els tocarà formar-se i fer bon escoltisme. A les demarcacions, donar suport als agrupaments. I als equips generals, fer una bona feina per facilitar la tasca als agrupaments, les demarcacions i els sectors. Amb aquest pla estratègic podrem revisar la nostra tasca educativa i aconseguir, entre tots i totes, els objectius que ens hem proposat. Perquè... Som! Fem! Transformem! transformem.